Bruh. Te un mini challenge, ahí lo checo. 1 Colombia 1, Argentina 3, Colombia 1. Ah, sí, hoy día jugó Perú-Brasil y perdió 2-0. Eiter <laughs> me espantó una tarántula donde yo vivía habían tarántulas. Bueno, no tarántulas, eran arañas. En este canal, así que nadie mira. Nivel de 10 minutos, wow. Muchas gracias por pasarte, acá se quede directo, en serio. Muchas gracias por pasarse, Si no puedo. Se pasan. <laughs> se pasan. Se pasan, en serio. <laughs> Me estoy muriendo. Fuera de la música está buenísima. Bueno, toma, Y lo juegas. Y ahí, ahorita no lo jugamos. Pero está potente el, Rickroll Está bien. ¿Te gustó el challenge o <laughs> no, no, no, no es que no me haya gustado. A ver, no, me <laughs> disgustó, esa sería la mejor respuesta. Estoy preguntando si tienes algún problema con que el Rickroll, que lo grabé, lo suba a mi canal. Ah, no, pues súbelo. Normal, no tengo ningún problema, súbelo. Ya luego me mandas el link. <laughs> de paso te hago un poco de promo. No, no es necesario.